नमस्कार फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है तो आज की हमारी रेसिपी है Mangalore style ghee roast chicken तो अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन उसको धो के अच्छे से वॉश कर लिया है अब हम उसको मैरिनेट करेंगे उसमें डालेंगे आधा नींबू का रस दो चम्मच दही दो छोटे चम्मच दही अब हम उसमें मसाला ऐड करेंगे मसालों में हमें चाहिए एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच और इसमें डालेंगे एक चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट और इसको अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे और इसको हमें दस से पंद्रह मिनट के लिए ढक के रख देना है फ्रीजर में नहीं रखना है बाहर ही रखना है अब हम इसके लिए मसाले की पेस्ट तैयार कर लेंगे उसके लिए हमें चाहिए ये बड़ी वाली लाल मिर्च उसको बेगड़ी मिर्च कहते हैं और एक चम्मच सौफ़ एक चम्मच धनिया टैमरिन को मैंने यहाँ पे भिगो के रखा था इमली को उसका घोल चाहिए मेथी दाना ब्लैक पेपर साबुत धनिया और लहसुन की कलियाँ और हमें इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है दो मिनट के लिए पैन को हल्का सा गरम करके सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे देखो इसकी अच्छे से खुशबू आ रही है अच्छी इसको फिर ठंडा होने के बाद एक मिक्सी में ले लेंगे इसमें डालेंगे लहसुन की सात आठ कलियाँ और ये इमली का पानी अब हम इसको मिक्स आ, मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे ये देखो थोड़ा पानी डालना है पेस्ट करते टाइम अब एक बड़े पैन में दो चम्मच घी लेंगे गरम होने पर अब उसको हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता अभी हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन ये चिकन को अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है हाफ कुक होने तक पकाना है यहाँ पे मैं उसको बीच बीच में टॉस करते रहूँगी क्योंकि ये कढ़ाई को लगे ना नीचे से इसको ढक के दस से बारह मिनट के लिए पकाना है ये देखो चिकन हाफ कुक होके पक गया है इसको साइड में रख देंगे और एक दूसरी कढ़ाई में हम एक से डेढ़ चम्मच घी लेंगे घी रोस्ट है तो हम यहाँ पे घी का ही यूज़ करेंगे ऑयल यूज़ नहीं करेंगे हम उसमें डालेंगे पेस्ट मसालों की पेस्ट डालेंगे और इसको इस घी में अच्छे से मिक्स करेंगे जो मिक्सी में जो मसाला बचता है उसमें भी थोड़ा पानी डाल के वो ये मसाला में ऐड कर देना है अब इस इसको हम सात से दस मिनट के लिए पकने देंगे और जब हमारा घी थोड़ा सेपरेट होगा मसालों से तब उसमें हम अब चिकन ऐड करेंगे ये साइड साइड से ऐसा थोड़ा घी सेपरेट होता है अब इसमें हम हमारा हाफ कुक चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को इस मसालों में ड्राई होने तक अच्छा सा पकने देंगे इसको लगते हैं सात से आठ मिनट इसको पकने के लिए लगते हैं ऊपर से दो तीन चम्मच थोड़ा घी ऐड करेंगे और थोड़ा नमक नमक हमने पहले डाला था तो थोड़ा कम ही नमक डालना ये देखो चिकन ड्राई हो गया अच्छे से मसाला पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है चिकन ने ये हमारा घी रोस्ट चिकन एकदम तैयार है एकदम अच्छा लग रहा है अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे आप इसको राइस के साथ रोटी के साथ और आज स्टार्टर भी खा सकते हो देखो एकदम ही अच्छा लग रहा है दिखने में तो आपको मेरी पस रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख के बता सकते हो कि आपके रेसिपी कैसी लगी